भवानी सहितं नमामि तमेव माता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या सर्वं देव देव देवकृष्णगोविन्दं वासुदेवदाकृष्ण प्रपन्नाति हरे प्रसन्न माता जगतो सदस्य ॐ आजको विषयमा तपाईँलाई तपाईँहरू केही भनिदिन सक्नुहुन्छ भन्छौँ आज एकादशी हो आज हरिबोधनी एकादशी बिहान उठेर समुद्र गयौँ दस पन्ध्रजना दिदी पनि भएर नुहाइधुवाई गरेर नाचगान अलिअलि भजन पनि गायौँ अनि घुमेर आयौँ अब अहिले पनि अलिअलि भजन गाउँदैछौँ के गर्नु अब नेपालमा गर्नु पाइएन बरु विदेशमा भए पनि हामीले अलिअलि गाउँदैछौँ गर्दैछौँ तिहारमा देउसी भैलो पनि खेल्यौँ अब अहिले पनि यसो एकादशी मनाउँ भनेर यहाँ सबजना दिदीबहिनी भेला भएका छौँ अब यहाँ भजन कीर्तन गाएर यसो अलिअलि नाचगान गर्न इच्छा भएको हुनाले सबैजना यहाँ भेला भएका आजको विषयमा केही भनिदिनुहोस् न तपाईँले अब आजको विषयमा आज एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो चाड हो हरिबोधनी एकादशी अब लास्ट चाड हो हाम्रो ठुला महान चाडको बिचमा अब लास्टमा चाहिँ यो ठुलो चाड भनेको आज एउटा हरिबोधनी एकादशी हो हामी चाहिँ अब यहाँ अस्ट्रेलियामा विदेशमा बसेर पनि आफ्नो परम्परालाई चाहिँ कायम राख्नको लागि हामी बिहान उठ्यौँ नुहाइधुवाई गऱ्यौँ तुलसी हुनेहरूले चाहिँ तुलसीको विवाह गऱ्यौँ कसैले बिहान कसैले बेलुका हामी अब गएको बसेर चाहिँ तुलसी विवाह गऱ्यौँ अब यहाँ भजन कीर्तन गरेर चाहिँ एकछिन मनोरञ्जन गर्ने जमर्को छ रगडेल रगडेल कोग्रा कोग्राको पार्कमा हामी नेपाली अभिभावकहरू चाहिँ भेला भएर भजन कीर्तन गर्दैछौँ अब घर घरमा बिहान चाहिँ सबैले चाहिँ तुलसीको आफ्नो मोठ भएकोलाई सजी सजाउ गराएर भगवान् विष्णुसँग चाहिँ शालिग्रामलाई हातमा लिएर सात फन्का घुमेर अनि चाहिँ हामीले तुलसीसँग विवाह गराइदिएर अनि हाम्रो त्यो तुलसी विवाहको सम्पन्न गरेर अब हामी भजन कीर्तनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यसो मनोरञ्जन गर्दैछौँ यही हो <laughs> naman. समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अहिलेको ठुली एकादशीको विषयमा केही भन्दै हुनुहुन्छ यो धेरै धेरै हिन्दूहरूको धेरै धेरै धेरै चाडपर्वमध्ये एउटा प्रमुख चाडपर्वको रूपमा यसलाई मनाइने परम्परा छ आज नेपालमा यसमा चाहिँ विभिन्न नदीमा खोला नालाहरूमा चाहिँ फुल चार्ने अनि गाउँ गाउँबाट चाहिँ गोलीमा फुल लिएर पञ्चे बाजासहित बाजा गाजासहित नजिकको नदीमा गएर वारिपारि फुलहरू टाँगेर झलमल झिलिमिली पार्ने नाचगान गर्ने कीर्तन भजन गर्ने अनि विभिन्न खालका परिकारहरू प्रसादहरू खाने चढाउने यस्तो परम्परा नेपालमा भएको र त्यस परम्परामै हामीहरू पनि ती कि बढी हाम्रो पूर्वजहरूले यही परम्परा सिकाउनु भएको र हामी कारणवश विदेशमा आएर पनि हामीलाई त्यही ब्लडमै रगतमै मिसिएको जुन संस्कार छ त्यसले प्रभाव नपारिकन हामीलाई छोडेन र छोड्नु पनि हुँदैन हामी त्यसैमा रहन्छौँ यो संस्कार भन्ने चिज हाम्रो ब्लडमै मिसिएको छ हामीले अनायस रूपमा पनि भेला भएर भजन कीर्तन गायन गर्ने त्यो परम्परालाई यति टाढा सात समुद्र पारीको यो अस्ट्रेलिया महादेशको पनि सिडनी सिडनी महानगरपालिकाको एउटा सानो सबब एउटा सानो पोग्रा रकडेलमा मा बस्ने हामी पचास साठीजना अभिभावकहरूले त्यो स्मरण त्यो स्मृतिलाई पुनर्ताजागी गर्दै यहाँ हामी भेला भएर त्यसको चाहिँ पुनर्ताजागी सम्झना गर्दै आज बिहान समुद्रमा गएर स्नान गरी अनि आरती पनि त्यहाँ गऱ्यौँ र अहिले भजन कार्यक्रम हुँदैछौँ र यहाँ भजनमा विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरू सहभागी हुनुभएको छ उहाँलाई पनि बढी बढी धन्यवाद त्यसै गरी यो भिडियो तयार गरेर भिडियो तयार गरेर युट्युब च्यानलमा राखी हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई प्रकाश पार्दिनु भएको हुनाले हजुर चन्द्रमान गुणुङज्यूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ हवस् धन्यवाद कस्तो भयो केही भन्नुहोस् न धेरै राम्रो रमाइलो भइरहेछ होइन धन्न अब छोराहरू आइदिएको हुनाले हामी चाहिँ आउनु पायौँ र यस्तो रमाइलो गर्नु पायौँ नेपालमा भएको भए आज घरमै उँदै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन कतै कोही अब हाम्रो त्यहाँ नेपालको साथीहरू त कहीँ कहीँ जानु पाएको छैन घरमै बसिराख्नु परेको छ कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि झन् हामी चाहिँ यहाँ बेलामै आएछौँ र यसरी रमाइलो गर्नु पाइरहेछौँ आज पनि बिहानदेखि रमाइलो नै दिन बितिरहेछ आज के दिन हो रे आज हरिबोधन एकादशी भगवान् विष्णु भगवान् चाहिँ छ महिना सुतेर आज उठ्नुभएको दिन र हामी बिहान चाहिँ समुद्रमा गयौँ सबैजना त्यहाँ नुहाइ धुवाइ गरेर त्यहाँ पनि कीर्तनहरू गरेर रमाइलो गऱ्यौँ र आज यहाँ पनि अहिले हामी भजन गायौँ भजन गायौँ नाच्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ एकदमै रमाइलो अर्को वर्षलाई फेरि निमन्त्रणा छ होइन ल ल ल धन्यवाद चाहिँ बुद्धि पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँ केही भन्नुहुन्छ आजको विषयमा यहाँ आजको लगभग एक वर्ष भयो यही कोरोना गर्दाखेरि हामी अब सबै हामी आएर पनि यस्तो सतहत्तर जिल्लाभित्रमा हाम्रा नेपालबाट आएका सबै भाइ साथी दिदी बहिनी सम्पूर्णसित भेटघाट भएर हाम्रो यो विभाग सङ्घ पोखरा पारकमा यस्तो हाम्रो रमाइलो छ हाम्रो बितियो छ कि एक वर्ष कसरी गयो भन्ने कुरा केही पत्तै नपाइकन एक वर्ष भयो हाम्रो धर्म र कर्म गर्छु भने यो कसैले रोक्दो रहन्छ भन्ने कुरा मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ हाम्रा नेपालका नेताहरूले पनि यस्तै स्वाभाविक यस्तै जङ्गट बनाएर हाम्रो देशमा विकासहरू गरेर रोजगारी दिएर हाम्रा हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश जान नपरोस् र उनी आनन्दसित बिताउन पाउन् यति भन्न चाहन्छु मैले अनि आजको ठुली एकादशीको विषयमा केही छ भन्नु छोटो भन्नुहोस् हरिसैनी बोधनी एकादशी हुन् राम्रोसित व्रत गरियो भजन कीर्तन पनि गरियो सबैलाई बङ्गा पनि आइयो सबैलाई मैले धन्यवाद दिन्छु हाम्रा व्रतालु सब भक्तजनहरूलाई सदा यही छ मेरो प्राण ल